Salut ba mbote ebele ba bonjour bonsoir na ba ndaku na bino vraiment eeh bino moko boyebaka soki bomoni kaka dinador en personne devant camera ce que makambu ya bien ezali kaka nde nayebisaka bino toujours que bo s'abonner bo s'abonner ebele ebele na HD consulting TV babi na kati ya HD consultive TV Nde makambo. Ba vitesse ya bo bozuela ngo su wapi hein ba vitesse ya bo bozuela ngo su wapi en tout cas vraiment na lingaya bino ya trop no pesa premierement ba merci ebele na tata nzambe mokeli hein oyo asala nga dinador muasi ya pembe veut dire que dinador elmec a lela bino ya trop hein na lela bino ya trop ya trop ya trop na loba na no premierement ko pesa hein Ba mbote vraiment epa ya eeh babi yonde makambo yonde makambo genice kipoko genice kipoko na etats unis na kati ya Dallas ba cadeau na yo esala nga vraiment bien makasi ba cadeau na yo esala nga bien tala ka lelo soki dinador TV lelo eza marche eza pona yo ba soutien na yo ndenge o soutenir ngai vraiment Merci ebele et puis la fouine wala peutre hein la fouine wala babi mwana etats unis ya tongo ya tongo la fouine wala peutre balobi mobala mbinga hein mobala mwindu batika yo quoi batika yo tara mwana bata mukie jeune boss Jeune boss zala zala ka yo makambu veut dire que makambu ya ngo ebandi hein kuna na grace kuna na bosani te Jonathan mbamu Jonathan mbamu mwana muteke eeh makambu ya ngo ya ngoth obanda olela lela dinador dinador dinador nga yoyo so oyoki ba buaki yo te seke mikolo osola bien te soki ba buaki yo te seke mikolo code otinda te malgre confinement mais Il faut osolola ka bien merci beaucoup bomoni ka nga dejà sieur toza dejà na kati ya plateau bomoni ka plateau nde eza ya koyinda quel decor waouh bomonaka decoration moko ya makasi naza na ba invité na nga awa super danse super danse babi super danse nde makambu hein ba jeune leader oyo babimi na ndenge na bango Ba botami na ndenge na bango eza te ke ooh papa moko bo mutu abotaki te hein ba jeune leader ba bi super dance ba bandi boulot na ndenge na bango na kitaki na lieu de repetition na siege na bango ya repetition na monaki nde bao repete esengaki kaka te il faut ba leka na kati ya HD consulting TV Baleka na bilili po esala mwa bien. Nakopesa premierement nanu micro epai ya president na bango a se presenter mwa ba mbote après tokozonga lisusu na lisolo na biso. Oui bonjour bonjour Dinador El Meka. Eeh sauf que president aza na biso pe awa en place nga naza juste designer ya club na oyo nionso etali kolobela club kosala ba demarche tout consort oyo etali club nga na tikala sima te nazalaka toujours na club na nga toujours actif na oyo etali club en tout cas na lata ngo lokola charge eza responsabilite na nga oui to yambaki invitation ya dinador el meka que to monana na plateau mwa moke ya oyo toyebi. Mwa moke wana peut etre esa plaisir na mokili mobimba et eza ya liboso te eza pe ya suka te po toko zala zala kaka. Juste que president pe aza wana akozala na parole na ye nga naza na nga designer. Merci. Ahh d'accord nayoki baye baolanda biso bayoki nionso to lobi mais kombo po se presenter te quand meme. D'accord nga eza Jersey smoke. Jersey Smoke designer ya club super danse donc wana eza charge na ngai na nionso wana ngai nde muna porta charge wana vraiment ouais. Ah d'accord merci beaucoup boyoki kaka ndenge designer ya club hein ya super danse ndenge awuti ko se presenter pe atie pe mua liloba par rapport ya musala na ye par rapport ndenge azo landela Club super danse na ndenge ezo kende bon na minute oyo nao lekisa su micro epai ya president babi ke eeh kolo borquede te quoi hein kolo borquede te malgre bo mona ba taille na ye aza mua muke mais boulot nde travail ebele nde evandi merci beaucoup. Ok merci beaucoup soeur. Dinador premierement na banda presentation nga kombo na nga Jeremie ba benga G-one eh na yebi ke na kati ya super dance naza neti musicien quoi normalement naza pe coach donc maitre de choregraphie na crea crea kaka na sepeli makasi par rapport ya ba travail et na ndenge o visitaki biso na ba repetition oyebisi biso te faut bo leka leka pe po esala bien. Malgre ba confinement tomoni pe moyen ya kovanda eza te tobomba misala na biso te na ba ndaku mieux vaut tolakisa yango ke eloko tosala pe tozala merci beaucoup sœur president na nga pe aza wana po contacter yo. Ooh merci beaucoup ba landi ba oyo toujours bo mesana ko landa na kati ya HD constiting TV bo yoki ba vie ya ba ndeko ndenge nini ba pesi bon par ce que Na ba groupe nionso tout fondateur azangaka te ou bien fondatrice azangaka te sikoyo na kati ya super danse na kati ya super danse fondateur aza nani nani aza lokola president epuis na kati ya groupe na bino eza composer de combien de personne par rapport ya groupe ya super danse. Oui merci pona parole na super danse toza na batu ebele vraiment na kati ya composition na biso toza de vingtaine alors misusu baza de selectionne pona emission ya lelo ba misusu ba kendaki pe na ba travail ba travaux moko quelque part nde to tindaki bango ba ke presenter club pour le moment to monani oyo tozali awa parce que toza un peu se parer po lelo toza na ba taches ebele ya kosala ba misusu baza quelque part biso pe tomonani awa mais ba encadra super dance nde baza awa sur place bango nde baza sala makambu club eza fonde par trois personnes eza fonde par trois personnes oyo baza misisa ya club trois personnes yango pe pour le moment toza awa toza ngai Jersey Smoke Jeremy Bamenga G1 coach ya super dance et puis president Christian Chicago ye aza na sima wana Donc club eza fonde na trois personnes. D'accord problème eza te nayebi ke micro ekolanda na ngo na sima epa ya president Christian Chicago akoyamba micro ye pe aza na mwa parole aza pe na question pe oyo nakopesa ye bon par rapport na kati ya super danse Est ce que bo bo beta dejà ba concert? Est ce que bo tourna dejà na na ba clip moko quelconque ou comment? Oui super danse eza club moko monene ebandi kosala makambo lelo te esala sala sala dejà soif que confinement nde ezo empecher biso na mambo ebele concert oui na ba show pe oui Ba clip oui ba clip ezali toza meme na stand by moko parce que confinement ezo frappe ba artistes ebele toyaki na bango contrat pona kosala ba clip ba mekaki kotia mua pause tala kaka confinement ba belle tozela makambu esalama epuis tangu ekosila tozo relance ba nini ba projet tout wana toko tia yango en marche mais ba ba projet ya ba clip ezali eza clip te mais ba clip. D'accord merci merci merci beaucoup ba landi bazo landa biso bon na koki ko tuna soki na zongi so na ngambo ya cote Jeremie est ce que boza na boza dejà na producteur ou comment? Merci sœur avec ce temps toza na producteur te tozo mikumba kaka biso moko na ndenge na biso. Avec mwa sagesse oyo Nzambe apesa biso, yango tozosala que tozala, tozo se dependre na biso moko, eh, mutu oyo amoni que non pona ye akoki kolanda biso pe esala pe biso mwa bien, esala biso pe ba grands garçons, eh, na monde yango nde ezalaka kaka. Ah d'accord balandi bozo landa bozo yoka ndenge ba ndeko na biso bazo meka un peu ko s'exprimer devant bino. Ba lobi très bien que ba za na producteur te. Bino ba produire ba producteur ba oyo bo za bo za na mitema malamu pona ko sunga eeh ba lobi super dance bango oyo super dance bango oyo et puis nde eza awa na sima ya presentation boko mona mua quelques extraits ndenge nini ba binaka Ndenge nini bapa na bango ekendelaka bino moko vraiment boko zala deçu te bon a part producteur est ce que boza dejà na partenaire moko azo soutenir bino par rapport na ndenge bokendaka ba show na ndenge bosala ba repetition na bino est ce que boza na partenaire moko bo travailler na ye. Bon franchement na super danse na minutes oyo nakoba nde toloba na lingala ardage na biso moko eza mboka bana na bana tomisalela makambo na ndenge na biso Na super dance partenaire aza te, producteur aza te, to mi soutenir na mwa mokie oyo toza na yango eh, na mwa ba tango bino moko boyebi, to mi forcer kaka na lolenge na biso, toza vraiment na posa ya producteur, vraiment, vraiment, vraiment partenaire soki ba monani vraiment eko aider biso super dance toyeba ko avancer vraiment, parce que mwa ba soutien wana nde esalaka tozala bino moko boyebi, donc eko aider biso na mambo ebele, na ba projets toza na posa to realiser na kati ya super dance, tosuki simplement bongo te, toza pe na club ya musique oyo etali rap, Toza na rap, toza na ba chanteurs na kati, toza na ba danseurs donc club eza monene. Soki vraiment producteur amonani eko aider biso vraiment makasi tosala makambo oyo tokokaki kosala ya malamu donc toza na ba talents oyo ebombami sauf que producteur aya a visiter club amona oyo tokokaki kosala akozala deçu te ba partenaires baya vraiment toza na posa na bango vraiment. D'accord merci beaucoup nayebi que bolanda biso. Bolanda biso batu ya mitema boboto batu oyo basungaka mais eloko moko pe su naza na besoin yakotuna bino est ce que na ndenge tozosala emission boye na ba oyo balandi oyo bamesana toujours kolanda biso lelo ekoki ko arrive que jeune leader moko be monsieur moko ya munene oyo basala kombo eh par exemple neti lokola eh ba innocent Innocent ndenge aza par rapport na na style ya miziki na ye ba temps moko akota lokwa rap peut-etre akoki pe ko solliciter bino que a produire bino est ce que boko decevoir ye te? Ah non non non non wana j'ai un leader nga moni na boye na fan naye na sepela na musique asala mutu asimbi charge afro congo donc na afrique ye abimi aye na afro congo donc aye ko Telemisa musique ya mboka na biso ndenge toko decevoir ye sauve amonani tosala makambo naye ensemble toboya ndenge nini toza wana po naye toko decevoir ye te toko soutenir ye na nionso oyo alingi aya vraiment toko lela yango fort. Parce que e arrivaka na nga ebele eh e arrivaka na nga ebele. Bozui mutu moko bo soutenir bino, bosali ba contrat na ye et puis boyebani, boyebani, boyebani monde entier mobimba hein, super dance vraiment eyebani partout na monde entier e arrivaka na ngo te. Eza lokola nde moko na histoire ya ya ya maison mère, maison mère ndenge eza wana ebimisi ba musiciens ebele mais ba musiciens ebele mosusu lelo oyo mwana soki etuni ndenge nini werra ah te werra su nani hein werra su nani nayebi ye te Par ce que monde vraiment po ndenge lokola bino boza na kati ya super dance boada na monde ya musique dejà par ce que musique e accompagnaka na dance po ba realite wana tozo mona yango ebele vraiment tozo mona yango ebele makasi omona mutu moko boye a soutenir yo papapapapa ba marche bokomi kokende ba voyage ba deplacement Au moins lobi lobi boye ozui ba marche mususu okomi obuakisa ye ah wana kutu faux vie eh wana kutu boye wana kutu boye est ce que soki bozui vraiment mutu moko ya malamu ya ko soutenir bino est ce que boko decevoir ye te? Parce que monde ya musique oyo monde ya musique monde ya art eza très complique. Oui mabende ingratitude mabende ingratitude kaka nde baloba na lingala que non libanga eboma ndeke toyebaka kote ewuta te mais na musique eya bongo te lelo nga soki na peli na musique na oyo na sala na mwa art oyo na yebi soki na peli lelo esimbi alors nako yeba kote na wuta nako yeba kote na wuta nako zala jamais ingrat donc naza wana pona ko soutenir mutu azo soutenir ngai. Totie totie totie totie atie nga pe na tie kaka bongo donc oyo amonani na ba possibilite na ye na mua muke na ye alingi a soutenir super danse oui biso nionso na kati awa toza reconnaissant toza reconnaissant soki quand meme mua ndambu ya batu bayaki na biso ensemble lelo eh bayaki na biso ensemble na mikolo eleki lelo baza na biso lisusu te baza na biso lisusu te pardon eh soki ba kenda parce que ingratitude ekotaka na kati ya club tokoma komona que non mutu asala mutu tel akoma boye akomi koboya mutu tel boye donc to separaki to eh. Tosepelaki tokabwana na mwa ndambo ya bato mosusu, totikala oyo tozali, na mwa nombre oyo toza na yango lelo oyo, mpo na ko eviter ba biloko ya bongo. Parce que ingratitude ekota na Super-Dance, ekomaki meme komema club na separation, na division, tokomaki pene ya kokabwana vraiment. Alors, mpo na eloko wana, tobetaki sete, tolobaki que non, ingratitude na kati ya club oyo eko demeurer jamais, ekotikala ko demeurer jamais na club. Donc, biso toza wana mpo na kondima bolamu ya moto. Oyo asali bolamu naye azo merite tondima ngo donc merci ba pesa na moto asali bolamu nde eza awa na kati ya club oyo ndenge toza meme si bao bana niveau ya se tondima bango pona mosala basalaka donc biso tozana pona ko remercier batu ba sala mosala pona biso. D'accord merci beaucoup balobi HDDHD consistive nde makambu balobi Eh musala nde musala quoi babi musala nde musala babi soki lelo na se retrouver liboso na bino eza na grace ya Naomi eeh babi Naomi mwasi ya mbinga mwasi ya ngiji eeh mwasi atonda nzoto partout ya bwaka bwaka te eh mais munene oyo nzambe apesa ye merci beaucoup eh bokoki kopesa ba adresse na bino place bo repetaka soki pe boza na numero ya WhatsApp pona batu ba entendre bino facilement. Question moko pe lisusu naza nango pona ko poser bino, bolobi super danse eza na comme trois president comme trois leader, est ce que soki lobi lobi. Super danse ezui producteur super danse ezui ba partenaire super danse ezui ba marche ezui ba sponsor est ce que boko kabuana te? Question-reponse. Oui merci super danse eza mosisa kaka nde na bandelaka bandelaka super danse ya mosisa donc eza pona marche te eza pona sponsor te pona producteur te alors tozala wana na makasi na biso na premierement Non nako ba biso nanu te mais nzambe d'abord et puis biso ya mibale alors eza te que nos ce sponsor amonani lelo to ba marche to eloko moko quelconque ekomi na super danse esala que biso to panzana donc tozala pona bolingo na biso pe ya nzambe donc ensemble quoi donc nde toza awa na moni te oyo ekoyaka oyo ekabola super danse nga na loba yango que non toko zala meme au nombre de 80 soki eloko moko ekoti ko panza club ata totikali de toza super danse donc to porta charge wana na kati na biso. Toboya ya mabe tondima ya malamu po to marche ensemble na ba oyo baza na super danse et puis bolingo nde statut na biso ya biso vraiment devise eza nde amour vraiment et puis travail oui. D'accord merci beaucoup na olekisa pe su micro na ngambu ya eh babi coach Jeremie est ce que lelo oza coach lelo oza coach ozo coacher super danse Est ce que lobi lobi lobi lobi boko kabwana te? Po eza ba leader ebele ba banda trois quatre mais esukela bango kaka na ko panzana oyo abendani ake kosala bord na ye oyo abendani ake kosala club na ye oyo abendani ake kosala eloko na ye est ce que lelo nde toko benga yango super danse? Est ce que lobi boko panzana te boko changer kombo te bopesa yango kombo mususu te? Ma sœur Dinador merci pona question wana po na pesa yo reponse oyo eza valable pe claire. Pona super dance nanu nde eza boye tozo sala na eloko moko boye ya bien yoka na kombo ya super dance faut tozala uni pe toza uni toza na ba idee te que to kabuana ba misusu ba ke boye ba misusu ba ke toza na ignorance wana te biso tout toza kaka na bo moko to mikitisi na tout toza na biso na orgueil te po tosali boye boye te biso toza batu moko boye tolingaka nde oyo ya ki lelo nde Oyo wana posa clip ba marie ba nani boye boye ba danse to luka o mona ngo toza na biso play play vraiment to bongisaka tout juste oyo ezalaki yango wana. D'accord merci beaucoup soki totali na kati ya super danse baza kaka pona ba clip te eeh soki oza vraiment na besoin soit Lokola nde bazo deconfiner biso ya bientot la ozo sala ma ozo salisa mariage na yo anniversaire na yo olingi vraiment eh ba bongisa vraiment soiree na yo kitoko ba bongisa vraiment soiree na yo kitoko baza wana vraiment po na bino parce que nga pe eh po tokutana na bango boye tokutana kaka na feti moko boye avant confinement awa nasepelai na musala na bango c'est pour cela nazwaki contact na bango ti nde bomoni lelo nayambi bango na kati ya plateau boye en tout cas bokopesa mot de la fin na bino pona tolekisa pe micro epa ba ndeko oyo baza na sima soki batu bakoki baza na besoin ba mona place bo repetaka mu numero ya telephone, numero na bino ya whatsapp, soit soki boza na Instagram ou bien soit par Facebook bakoki kozua bino ndenge nini? Oui Facebook nga na designer ya club soki mutu asepeli azua biso na pete nionso azua super dance na pete nionso na Facebook ako beta rapidement jorce konde amona nga directement designer ya club a sentir ye moko aspect designer que moto oyo ye nde design na club vraiment donc ye moko a sentir que non na ada en place dejà na WhatsApp bako zwa numero ya cote Jeremie aza wana et puis pona ko zwa biso na lieu de travail na biso oui ba lobi tozo travailler na sans confinement mais tozo tozo respecter ba mesures pe ba normes oyo president a sengaki biso tozala nango pas plus de 20 personnes cache nez na biso Et puis lave main eza en place tozo respecter vraiment ba normes tozo travailler na saint Eric mutu nionso aza na posa mwana nde tozo travailler aya kolanda biso na saint Eric eza vers lemba terminus avenue ngina ecole saint Eric soki atuni ecole saint Eric balakise ecole et puis soki akoti na kati amona super danse bisika tozo travailler tozalaka likolo soit na se donc juste tangu okoti bakolakisa yo bisika tozo travailler tangu okoti eza na ba club mibale na kati ya danse na ba club mibale ya danse Soki okoti wana posa super danse kobosana kombo te tuna super danse na bandeli super danse oza deçu te ba lakisa yo bisika to travaillaka ba mikolo na biso ya repetition eza mardi, mercredi et puis dimanche avant midi to bandaka neuf heures ti 14 heures to sisi repetition donc awa na posa super danse vraiment na ba bisika oyo na tangi wana bi vers lemba terminus avenue ngina otuni ecole saint Eric okoti na kati ya ecole eza na deux clubs Otuni super danse ozua biso na pete nioso vraiment. Ahh d'accord merci beaucoup euh ba ndeko na biso ba repetaka na lemba terminus na avenue ngina soki otuni kaka ecole saint Eric eza ecole moko eza etage ya trois niveau wana na saint Eric okokuta bango wana oza na besoin ya ko bengisa bango soit na mariage na yo ozo organise show na yo babi ke Talaka tokoti dejà ba moment ba vacances malgre ba ba confinement yango nde ezalaki bana ba tangi bien te ba activite eza ebele vraiment ba activite eza ebele olinga o organise show na yo oubien soit marche de sante na yo na yebi ke na moment to chutaka na marche de sante wana soiree esengaka mwa Ba he mwa ba motivation moko boye mwa ba ko se distraire un peu meme ko danse ko yemba tout ça consort esalaka bien makasi hein euh cote Jeremie pona numero ya WhatsApp eza plus combien? Ok pona numero ya WhatsApp eza plus 243 082 85 84 657 nakoki kobandela plus 243 82 85 84 657 bomona Jeremie Bamenga. D'accord merci beaucoup merci beaucoup na ba landi ba oyo vraiment bo landaki biso banda na ebandeli mais eeh bo bo kata nanu te yo mutu obanda ko tala biso à partir ya tele ko lemba te po bozo mona su vraiment Balobi style ya sika epa super danse bomona vraiment nde bao lakisa bino ndenge nini ba binaka ndenge nini baza capable hein babi super danse nde makambu bowuti kolanda ndenge cote Jeremie awuti kopesa numero ya WhatsApp meme soki ozui bango sur WhatsApp te Eeh à partir ya dinador c'est facile pona kozua bango po bango penza eeh baza penza bana mabele quoi bana mabele bana mabele seke soki oza vraiment na besoin ya super danse meme na numero na ngai ya whatsapp bokozua meme na numero ya whatsapp na ngai eeh nakoki kobandela yango osusu plus 243 81 85 46 President Christian Chicago aza na sima eh mwa liloba esala bien mwa presentation euh numero ya telephone mwa liloba par rapport na oyo nionso tout touti kosolola na ba question na ba reponse oyo ba ndeko bawuti kopesa. Eeh merci nador sœur na ngai ya pembe balobi super dance nde makambu toza ba jeune oyo toboyi mobulu tozo sala talent oyo nzambe apesa biso kombo na ngai ezali Christian kalemba Chicago bora mwana mama naza leader ya super dance na pesi mbote mingi na coach na ngai Jeremie na oyo azo lakisa ngai bon super dance tozali vraiment na posa ya producteur oyo ako produire biso ba jeune Mpo topesa oyo toza nango, nakolekisa micro na nga na na ba danseuses na nga ba se presenter mpe. Bonjour à tous, nakopesa kaka conseil na ba oyo nionso baolanda biso, toza wana mpo na bango, toza wana, topona danse mpo na bango. Kombo na nga eza Princilia, Princilia Musamba na pesi merci na pesi mbote na maman na nga Esther na pesi pe mbote na ba coach na nga nionso baza kasese. Bonjour à tous nazo soutenir kaka super na biso super dance po ekende liboso kombo na nga Clovisia Moleka kombo maman na nga na pesi maman na nga mbote maman Mado. Bonjour à tous napesi mbote epa ba ndeko oyo tovandi na bango napesi mbote epa mama na biso ya pembe oyo avandi liboso na biso epuis napesi mbote na la belle mère mama na nga moko propre tosengi bato oyo baza kosala oyo bakoki kotiela biso confiance mpo groupe na biso ezala liboso nga kombo na ngai eza Betty Bis Block fille moko très Voilà merci beaucoup merci merci na balandi nionso tout balanda bomoni ka presentation hein hein babi na kati ya super dansa so oza na poso mona ba mannequin moko ya kanda hein taka ba couleur na bango couleur d'origine hein bino mo bomona bo sentir bango ba bina makasi hein Eeh ba bino ya makasi na ba oyo boa na posa bo beta ba featuring baza awa eeh oyo boa na posa featuring baza awa so esengi ke to tia makambo en jeux to tia makambo en jeux na yebi ke eeh na bango toko travailler toko sala makambo moko ya malamu to senga kaka mwa mbongo et puis sponsor kaka Soki sponsor amonani, toko toko organiser mwa barbecue moko boye d'ici annee oyo esila. D'ici annee oyo esila tozo organiser barbecue moko vraiment ekozala hein uniquement vraiment toko inviter ba comediens, Nayebi que super danse dejà bako zala selectionne wana na kati, to za na besoin ya bato ba yembaka bien, ba mannequin pona ko defile, en tout cas vraiment tozo organise barbecue moko ya bien. Merci beaucoup na ndenge bo landaki biso na ebandeli ti suka. Nao pesa premièrement merci na Nzambe Tata Mokeli eh oyo apesaki biso opportunite ya ko banda emission pe tokomi na suka. Nao pesa su merci Balobi papa ya bana point deterogation papa ya bana point deterogation moto na nzambe hein moto l'homme de Dieu evangeliste mes respects vraiment premièrement no ba respects ebele evangeliste hein chadraki mabanza na kati ya Dallas Hee babi bokilo bato ya el chanto bokilo bato ya el chanto vraiment merci ebele ba mbote ebele babi ye moto azo gerer vraiment la borne eza na kati ya dallas ye nde vraiment evangeliste bana nionso to ya la borne boyebi ye très bien. Eeh nakoloba ebele te na bombi na nga kaka na tie kaka entre parenthèses koloba mingi mingi mabe po noki te okoma ooh toyokaki Dinador alobaki boye eeh pardon mbadi na boyi na nga merci beaucoup à suivre tozo landa sikoyo tozo kota na bana ya super danse balakisa bino mua extrait mukie. Bino moko bomoni hein ba danse ya boye bozuela ngo su wapi hein ba danse ya boye vraiment nga kutu na raisonne vraiment tangu na zalaka hein tangu na zalaka nayoki posa oningisa nzoto mais eh pota operation pasi pota pasi nao koka te merci beaucoup vraiment na ba landi ba oyo eh bo landa ye biso vraiment du debut jusqu'à la fin merci beaucoup pona fidelite Hein merci vraiment pona fidelite ba bi site kaka moko oooooo kin tuadi soki ma mbueni te site kaka moko ba bi HD consulting TV na kati ya HD consulting TV nde makambu hein esalaka nga bien esalaka nga ba shebedebee soki bozo s'abonner vraiment na tali pe bo message ekoti ah intel kuna s'abonner esalaka nga bien hein Soki oyebaka no place ya ko s'abonner te, omoni kaka liboso ya ecran na yo. Neti bino batu botalaka biso na poto, botalaka biso na ecran. Nayo na ecran na omona kaka place moko moye ba ecrit mua rouge ezala na coin wana eh s'abonner kaka wana. Esala nga bien, esala nga grande fille, esala yo pe bien. Bino moko boyebi vraiment na kati ya HD consulting TV bozo se retrouver ya trop. Hein bozo se retrouver octro bino momona ye kaka première numero na ngai na kati ya HD consulting TV ba emission na utaki kosala bozalaki deçu te bomoni pe kaka nde mona uti omemela bino vraiment super danse na kati ya HD consulting TV merci beaucoup na kopesa lisusu numero na ngai pona prochaine fois euh plus 243 81 85 46 619 bokomela nga sur WhatsApp mwa ba commentaire eh neti bino batu bo mesana bino ba critique ba critique na bino esalaka nga bien fort eh soki bo critique te seke bolandaka nga te soki bo tala ngai bolandaka nga yango wana nde bo critikaka nga esalaka nga bien mais bino ba oyo bo mesana toujours pona kobenga pona buzoba nana na posa buzoba te. Soki ozala no na kindumba no na ndenge no sala na ndenge na nga nde naza na sala musala na ngai na yaka te po na sala emission ya internet po na ke na luka mibali te na sala musala na nga merci no beaucoup na babi na sima camera kuna point de interrogation alingaka nde to tanga kombo na ye te merci beaucoup.